嗨，各位晚安，我是吴健，很久没有上来破龙听的影片了，因为最近工作上的事情比较忙，没有像以前那么认真在玩这个游戏。不过最近呢，开始知道怎么分配时间，会再开始录新的影片给大家看。然后在我不在的这段期间，想不到订阅频道人数只少了五个人，真的很感谢还留下来的你们，我会更加努力做更多影片的。 那今天呢，我要来玩一下这次的合作角色，不知道大家有没有去看《正义联盟》了呢？因为我礼拜天的时候已经去看过了，我是超人粉丝，我觉得超棒的。今天也是要来玩一下这次合作新角色——超人与闪电侠。那超人与闪电侠他们的呃队长技呢，是体力跟攻击 Type 的 HP 两倍，攻击力三倍，然后光只要四个以上。 攻击力就会上升，那最大就是六颗光一起消的时候是三倍。啊，我的超人呢，就给他吃继承是继承鼻骨，因为我要打双三的话，呃，怕遇到赫拉龙啊，还是主神大人之类，就会比较麻烦。那我的队员组成是这样子：UNA。 主要是拿来打最后雷达龙的关卡用的，然后提法，提法我给他装备这只这个角色就多了两个光本来，多一个手指，我觉得跟提法超搭的。然后再是光君，光君呢是想要仰赖他的血量，然后还有这个。 超追加攻击有时候可以用得到但我觉得大部分还是这个呃星值的五颗星的比较方便一点。所以我这边还有放一个成龙，然后主要是拿来洗板用的。那呢助人的话，我不用超人，我用超虎的理由是因为双超人的话，血量超多的十几万，可是回复力真真的真的真的很惨。 所以，我是选择助人超虎来做搭配。好，那就进去吧。呃，这边的话，光因为有四个，所以我就。 锁定器啊，也有点怕说，如果气儿没打死他那个水落珠，会有点麻烦。这对手指也算蛮够的。 如果双超人的话，遇到这只就会很讨厌，因为血量很难补回来。 糟糕！哇，哈哈哈！留了一个肺在那里。按说等一下是可以洗掉了，啊，这有点麻烦，这有点麻烦啊！而且偏偏都封在成龙。 就是我想开技的那个角色被封起来那我只能开光君了。光君的技能是我给他继承增伤，那应该后面可以存的回来吧。这边要先想办法突破。 这边呢就只能拖一下了，呃，如果没有成龙的那个七夕觉醒的话，这个蛋龙有点难打穿。 对， <coughs> 嗯，很好。那这边的话，应该靠附属就能解决了，就留下光珠。 这边削个珠子，然后就天降靠巢湖的倍率把它打到平死，然后我就死掉了。有过这样的经验，所以有点可怕。那这边呢，就用 u u n 那会不会太多啊？ 变呢，我就五颗星。啊啊，怎么？ <laughs> 凑那个花太多时间了。嗯，这对吃赌是没关系啊。 I know. 其实，超人是玩那个玩横排的，巢虎是玩空波的。可是两个角色呢，他们队长机吃的 type 是有重叠的，所以玩起来意外的大。 而且一个加血量，一个加恢复。 要转七夕的话，应该都还可以。 就不要两串，应该七星应该也没关系。那这边的话，因为我还是会怕，所以我在这边开一下威吓。那流废猪哦，七星应该不会爆。 不会不会，可以可以，顺便绿个猪，五，哦，可以可以可以，嗯，光被烧掉一颗，五颗应该打得死，克数。 <laughs> 打不死，那就这样子。哼，还好不是太难搞的角色。 这边的话呢，我想稍微看一下情况。 卡星珠，然后这个都用掉了。嗯，我想想，因为我怕如果开有点麻烦，没办法，我只好开成龙了。需要回血。 珠，然后烧掉这些碍事的火珠跟废珠。哇， <laughs> 啊，我就是怕这招啊，真是，好故意哦。嗯。 只好不要拉太多的光，光把它拆成两串，拆成五三好，好像只能这样子。哇，只有六 C。 反正，拜托拜托，不要喝啦！啊，还好是雅典娜。雅典娜的话，我们来赌一下，看她会不会转光珠给我好了。 盖 <laughs> 着没那么好，不过应该是没问题了。到这边来应该都没问题了， 西对我这边完全没有什么威胁，我数看看这样子光会有几颗。一二三四五，六、七八九，一二三四五六七八九，十、十一十二，十二个光，左三，我觉得可以哦。 恐怖提。 嗯，哈哈，刚那个小失误，还好真伤很够力。好啦，还好没有漏气。